هيلونا هيلونا تواني مانغولي هيلونا شاكورا هيلونا هيلونا دينا هيلونا دينا أبرو كامونا هيلونا بوتا خوليغانكا بلغانا كراسي ويا أنا یه روز بودیم هفت آموزنده وایم بود یونی ماننده من وای با دادم اینستاگراما من اون وقت بودم دوباری امپن یا اکفایی هیرولا یا اکفایی ستودیا خوش نیرفتم ستودیا آنا ترک چه بمبا وای خوش رو میلایم Mam tu paște ham soia Ilola, ilola, ilola Vai lola ia gulda asta Avola scola, çıxı ilola Polisi yo boloyla başanda Ilola, ilola, ilola Vai lola ia расандам ай бозу мапрандам ца ца амасу меша гуфтам хинона интракчаям правокачат кадам мезана вес куҷанда оли сиёҳат амба макул илона туя ҳички намегира байнишқан ман парвона илона е илона ана бомба медона мехонам ба илона зулқати ту шино шудагим хилона ҳаёти абозор ба қиёнам қиёнам меои ту фақат ҳилонам қиёнам боши барам ҳилона ба ёдам меои ҳилона ҳилола ҳил başından